हेलो दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप सब सफ़र गेम कैसे हैक कर सकते हैं क्योंकि वो गेम बहुत चला आजकल इसके बारे में हैक करने के बता रहा हूँ अनलिमिटेड चाबी और अनलिमिटेड क्वीन चलिए स्टार्ट करते हैं आपको क्रोम खोलना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ आपको खाली इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है डायरेक्ट डाउनलोड चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्रोम खोलिए देखिए डायरेक्ट ऐसा आएगा यहाँ पर डाउनलोड लिखा उस पर क्लिक करिए और देखिए डाउनलोडिंग आ जाएगा इधर से देखिए सबवे सफर गेम ऐप के अनलिमिटेड मूड है चाबी है क्वीन चीट ऐप के कल यहाँ से डाउनलोड दबाइए आप देखिए डाउनलोड होने लगा खाली आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है देखिए डाउनलोड हो गया आपको खाली ओपन करना है मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ मेरी क्वींस और चाबी यहाँ पर आपको मैक्स पर करना है मैक्स पर करेंगे जब भी आपकी क्वीन बढ़ेगी नहीं तो नहीं बढ़ेगी सिंपल पे भी नहीं करना है मैक्स पे कीजिए आप देखिए यहाँ लिखा है मैक्स फिर ये गेम चालू होने के बाद ये हैक हो जाएगा उससे चालू होने के बाद गेम हैक हो के आएगा और आपको एक चीज़ ज़रूरी बोलना है आप अभी तक हमारे वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए प्लीज़ और जो सब्सक्राइब के बाद जो एक बेल लेकर आता है उससे भी दबा दिए कि आपको टेक्निकल वीडियो आपको हर बार देखने मिले और देखिए आप यहाँ पर देखिए स्केटिंग और आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता बता सकते हैं बाय बाय फ्रेंड्स